ekskluziv olarak değer az saydıkça. Yakınlaşmışam bize Özünü çok koyur naza Gözem veren kalmışam Kırıla kırıla kalmışam 3W konuşan Onu tutarak biri kola Kese kese sağdan sola mi? upload from their us.